ဆက်လေးလုပ်ပေးတော်မူပါโอเคเนาะအတန်လေးကိုကြွေတာတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမကြွေဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာမှမကြွမအရင်ချော်တယ်တဲ့ဘသူတွေဘာပဲပြောခင်းဆက်တယ်အမြင်အားပေးတယ်ဒါပဲပြောလိုက်စင်ညီမလေးအမကြားချင်တာဒါပဲโอเคနော်အဲ့ဆိုရင်လိုက်ကောင်းလားကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးတို့ရဲ့တဲလေးတွေဟိုင်းဒီနေ့တခြားတူတူလာပြီတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလားပိုက်နာတယ် ဟာချော့တယ်ဒီလားဟိုဟာချော့တယ်ဟိုဘာခါသိအောင်လို့ဟိုဟာချော့တယ်နားတယ်3ရက်4ရက်5ရက်နားပြီးမှပြန်ချော့တယ်ကြောင်မဲဒီခါစီတွေကြောင်မဲနော်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးတူတဲ့လူတွေရှိလားမသိဘူးနော်ဂျင်တရက်သွားတယ်ဒီကိုလုံးနာပြီးတော့နားပလိုက်တယ်ရောနော်စင်သားပြီးတော့တကောလုံးနာတယ်နားပလိုက်တော့နားတယ်မနိုင်ဘူးတအားနာတာတကောလုံးဝနာတာအမသားတော့ တင်တရက်သွားတယ်တပတ်နာတယ်တော့တရက်ဆက်သွားတယ်ဘလောက်မိုက်တယ်နော်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်အခုရောက်ရှိလာတဲ့ငွေချင်းနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီနေ့တော့ဘာနေ့လေးလဲဒီနေ့ကဲဒီတင်မကြီးနေတဲ့သူလေးတွေဗုဒ္ဓဟူသားလေးတွေပါလာအေးပါလာပါပေါ်စိန်ရေးတဲ့နာမည်ခေါ်ပေးဟာတယ်သူများကိုပေါ်စိန်တဲ့ခေါ်ရတယ်နော်ရှင်နော်ကျမကိုနော်โอเคနော်အားအားလို့အော်ကြည့် ဘိုက်နာတွေလည်းမပိတ်ရင်လည်းအားကိုနာနေတာသိလားဟိုဟာကြီးပတ်လို့လေဟိုဟာကြီးဟိုဟာလေးဟိုဟာကြီးလက်တော့တော့လူကြည့်ခံလောက်နေတာအားနာနေတယ်မအော်ခိုင်းနဲ့နော်တထုံသူတဲ့ချစ်တယ်မမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ ကြက်မဲကြီးကြောက်တယ်တဲ့ဘယ်ဘယ်ကဘယ်ကဘသူကကြက်မဲကြီးလဲခဏတော့အနော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေတွေအားလုံးအနော်တောင်းဆိုတယ်ဒီကလို့စေတနာရှိရဆိုတော့မျှဝေလို့ရတယ်စေတနာမရှိလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကုညီရှင်လည်းမျှဝေလို့ရတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်တော့ line share လေးလုပ်ပေးပါโอเคနော်အခုကြည့်နေတဲ့သူလေးတွေကြည့်နေအခုကြည့်နေတဲ့သူလေးတွေအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးထဲမှာစကားပြောလာလို့ရတယ်သိချင်တာလည်းမေးလာလို့ရတယ်နော်โอเค ပြီးတော့လည်း no ကိုဒီထဲမှာတစ်ချက်လောက် share ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်ကြည်ပါကြည်ချင်တဲ့သူလေးတွေကြည်ပါပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ် โอเคအနောက်ကဒီလိုမျိုး live ကြည့်နေတယ်မလားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အာနင်းနီကကပဲပြပေးမယ်ဒါလေးနှိပ်ပေးပါတော့ဒါလေးနှိပ်ပေးတော့မူပါတော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပါနှိပ်ပါထွက်လာပါဟဲ့နော်နှိပ်ရသုံးခုပေါ်လာမယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြူသွားတာတော့အာသုံးခုပေါ်လာမယ်နောက်ပိတ်ဆောင်ကလူကောင်း၃ယောက်ပုံစံနဲ့အဲလူကောင်းဘလို့ခေါ်တာလဲမသိပါဘူးသိရတော့ရေးတာပေးပါနော်လူကောင်း၃ယောက်ပုံစံနဲ့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ပေါ်လာတယ်တစ်တောင်းဆိုပြီးတော့ နော်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြာရောင်လေးလားဘာရောင်လေးလည်းမသိပါဘူးနှိပ်ထည့်လိုက်ယုံပါပဲရှင်နေ့တော့လေး9 6 9 8 9တစ်ဟဲအလေနော်ဟာနေ့လူလည်းမရဘူးတော့တော်မသုံးတော့ဘူးဒီဟာအိမ်သာလည်းထည့်လိုက်တော့ပဲဒီဖုန်းကြီးကိုအော်အထင်မကြီးနဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုအထင်မကြီးနဲ့ဒါကတော့ပန်းစီပန်းစီဒီဇိုင်းနဲ့ပဲလာနေတာဒီလား3အောင်စောက်တလွဲနေဆဆူရတော့ကောင်းဘာပြောမှလည်းမထောင်မှမနေတာလေတဲ့ သိချင်တာပေါ့သိချင်ကြလားတော်မမနေလဲဆိုတာပြပြရင်ပြပြရင်ဗာတွေးမလဲအဲမမအတွေးခံပါအရောက်လဲခဏကြည့်လိုက်ဦးမယ်အဲတော့ပဲမကြီးနဲ့မရှိနိုင်ဘူးโอเคဗာရောက်လဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမစက်ချန်တာအမေရောအမေကဒါအသေးနေလို့မနဲ့ကြည့်ရတယ်လားโอเคနာ တချင်းလေးပြန်ခွဲပေးပါလားတရင်ခံစားနေရတာပေါ့အလဲမပြောတဲ့နော်မချစ်ဘူးဆိုရတာပေါ့အလဲဟုတ်ကဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲအာဖာတယ်မရဲ့တဲ့နေ့ဘာဖြစ်လဲရရလားလူတကာနဲ့လိုက်ပြီးထုတ်ခဲ့မြောက်ဖာတယ်မတော့ကမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကူတကလာပြီးတော့မပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်တော်တွေလောက်ပြန်ပြီးရတယ်မကြီးနဲ့တယောက်မှမကြီးနဲ့ nó sắp <laughs> bắt đầu qua <laughs> rồi đi nó cái gì xảy ra là trả luôn cho mẹ đi ra vô là nó vô là mà không nó đi ra vô là là thì là chúng bác bán là tiêu đâu được rồi qua là chúng bác gì xảy ra là trả luôn quá hoa là mẹ không được không mấy cái lấy ra là ra để cái bà chính sức mà mày gì đó theo mà ok là လီလာတဲ့ယူမလာတဲ့မလို့ချစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလက်ချစ်သေးဘူးဘလို့လောက်ချစ်တယ်ချစ်တဲ့ပါလေရှင်ဖာတယ်ပါလေရှင်ငေါ့ဖာတယ်ပါနာနာမပေးတော့အရင်လာရနော်ဒါဘလွန်ဝါနေထိုင်နေတဲ့ဖာတယ်မဖြစ်ရဘလောက်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်သိရကိုကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အရင်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးမွေကလေးကဟိုမရှိတာလေဖာတင်မဖြစ်ဖို့အရင်ချင်းဟိုမရှိဘူးဒီ live လုံးမှာပဲခဏနေမင်းသမီးပြစ်လိုက်ခဏနေဖာတင်မပြစ်လိုက်ခဏနေဝါပြစ်လိုက်ဘလို့မျိုးဖို့ကောင်းလို့ငါတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ဒီလားအရင်ကကန်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဘဝကိုရအောင်ဆိုတော့တော်ရုံတိုင်ကိုမရဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်တယ်ဟောမမအပင်းနေတယ်တဲ့ဒီပေးပါဟုတ်ကဲ့ပေးပါမယ် စူပါတော့ချက်ကလေးနဲ့လာနေတာတဲ့အဲဘာဖြစ်လဲသူချက်တိုင်းရဖုန်းထားလိုက်မယ်အားမငယ်နဲ့ဘယ်မှာအားငယ်ပါဦးမဘာအဲ့ဒါအားငယ်လည်းရောက်လာသေးချာကြည့်မပြောညီမလေးအဲ့နာသက်စလူစိတ်တက်ဘူးစိတ်ဘာတော့လဲကျွန်မတလုံးမနာမလဲဖတ်တော့ဖတ်တယ်အဘပေအောင်နဲ့အဘအဲ့ဆိုနေလာတယ်လာတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုဖန်လေးနဲ့စကားပြောမယ်ကဲတကယ်လို့ ကိုရလာပြီဆိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်း share ပေးပါအောင်เนาะဗာကြည့်ညာတော့เนาะပြိုဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြင်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ဟုတ်တယ်ချစ်လက်တာမမရဲ့တဘာဘာကြောင့်ချစ်တာလဲဘာဘလို့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်သွားတာလဲပြပြကြီးလေးရှင်တဖို့သွားတာပေါ့အလက်ကိုလည်း interview မယ် interview မယ်အကူဟို interview မယ် interview မယ်မရဲ့ကျမကိုလေးဟိုဘလို့ကိစ္စနဲ့ဟို အာဘလိုပုံစံနင်းနဲ့ဘလိုပုံစံလေးနဲ့ချစ်သွားတာလဲပေါ့နော်မသားကိုအပ်ပေးတဲ့သားကလည်းမေကိုကြီးပဲအခိုင်နေတာပဲသားကတော့မျိုးလုံးတော့သားတယ်နဲ့တော့စကားများပဲဒီလားโอเคနော်မပိုးကြဖြူခင်နဲ့တူတယ်တဲ့မတူပါဘူး။ तू ကပိုချောတာပေါ့။ तू ကပိုတော့မြင့်တယ်။ကိုကကိုကိုလည်းတဲ့ဖန်မှာပဲအလဲ။ကြားတယ်နော်မမနော်။ Okay နော်။အဆက်နဲ့မမနာမည်ခေါ်ပေးပါရဲ့ချစ်တယ်တဲ့။ဇွဲညစ်တွေ့တာမင်္ဂလာပါ။ ရှင်းထားတယ်တဲ့ဖာတင်မဖာကောင်းဖာဖာကောင်းပဲရောက်နေလဲမသိပါဘူးသူလည်းသူသူလည်း तू อ่ะ तू လည်းဖာဆိုတော့ तू ညာလည်း तू တော့ရှာမှာပေါ့ကျမကလည်းကျမဘလို့သိမှာပဲ तू ကဖာကောင်းလေကျမဖာမလေ तू မမတူတာဘူးနေရာချင်းလက်กว่าတယ်လေအဲ့ဒါတော့မသိဘူးနော်โอเคဒါအဲ့ဆိုညစစ်စရာလေးတဲ့ဘလို့နေချစ်ဘကောင်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မသိဘူးစစ်စရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုကိုနဲ့လာတွဲလေးခလေးလေးနဲ့တွဲချစ်မှာတော့ကိုကိုကလည်း အမ်အမကိုအပေအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ရန်စစ်တယ်တဲ့မမီနဲ့တူတူကြည့်နေတာမို့တဲ့ဟာလာညီမလေးဟိုဗာငရေကြီးနေပါဦးမယ်မမီကိုပေးမကြည့်ပါနဲ့ဆိုကြတော့ကြမပြမဟဲ့ဒီကလေးကတော့ဆိုးတာပဲဆိုပြီးတော့ပြတော့မှဆိုလို့နော်ညီမလေးနော်နော်နော်နော်ဆိုလို့ဆိုမယ်ချင်မရရင်တို့ဆိုပါမင်းလည်းလည်းဆိုရရင်ဆိုမယ်လည်းလည်းလည်းလဲမိုက်ဖို့မြင်ပါလေဒီကမြောင်မိုးလေးနဲ့ချင်တာချစ်စကားလာ 広げる တော့အပိတ်လည်းများချစ်လို့တော်ဘောလို့များမင်းလေးချနာဝလို့နေစီဝေးကြတဲ့ခါဆမ်လိုက်တဲ့ဘာလို့မင်းပဲရစလို့နေ ချစ်တော်နိုင်တယ်လွတ်လပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူရဲ့အဲလဲတဘောက်ရပါပြီအော်တဘောက်ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မလားโอเค now အားရဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဝင်ပြိုင်တော့ငါစီးကပ်ပါမယ်လည်းပြောပါလေโอเคနော်အဲ့ဆိုရင်တစင်းဆိုတာကတော့ဆိုပါတယ်ဒီကဆိုပါတယ်ဆိုပြပါတယ်တော့ဒါတမဆိုတာတချင်းကိုလိုက်ဆိုတာတော့ဆိုလို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတန်နဲ့ကိုယ့်မူပိုင်နဲ့ခွေထွက်လာရင်တော့ဘလို့အတန်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့နော်โอเคနော် အဲ့ဆနာညီမတချင်းနဲ့ဘိုးစားလည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လေပါဇက်ပါဇက်ပါဇက်မှာရောက်လာလို့ဆိုပလိုက်တာနော်အဲ့ဆိုရင်လိုက်လိုက်လိုက်အောင်ကြည့်တော့လိုက်ပါတယ်โอเคနော်ဆိုရင်ဒီနေ့တို့လည်းချိန်ကုန်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ချိန်ကုန်သွားပါပြီဆိုရင်တော့ခဏတော့ပြောသွားပေးတယ်မနေ့ကမှတို့ပြင်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘာမှတူတူတော့မရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ရုံးတွေကကိုပိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော် brand တစ်ခုပဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပါတကယ်လို့ဒီ30ဝါရက်တာလေးအောင်မင်းကလေးအောင်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မာယူချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ live တွေကိုဝင်ပေးပါဒီ live ထဲမှာအနော်ကိုတိုင်းစာပြန်ပေးတယ်ဒီနံပါတ်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်အနော်ကိုတိုင်းစာပြန်ပေးတယ်အနော်ကိုလည်းစကားပြောပေးတယ်အနော်ရဲ့ profile phone ထဲမှာရှိတာဆိုတော့နော်ပြန်ပေးတယ် ပြန်ပြပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ခန်းချင်းဆိုပြီးပါလားတဲ့โอเคအားရကြရေးဆိုပြီးမယ်ထိုင်းချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်အေးအေးလေးနဲ့ရိုးလေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်အရင်စိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုပြမယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဒီဒီပစ္စည်းဒီဒီသုံးဒီနေ့နဲ့ခရင်လေးနဲ့ညလေးခရင်ပေါ့နော်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီ live တွေကိုဝင်ပေးပါလို့ရွတ်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တန်တလောက်ကောင်းနေရတယ်ချို့လည်းကောင်းတယ်ချို့လည်းဆိုတယ်ဘုသူစကားရောင်းပါလေချို့လည်းပါဆိုနော်နာရဲတင်နေရတဲ့အမေအမေโอเคအားစံရအောင်ဒီစကြမှာလေနော်ဒီနေ့တော့ဆင်ကမောပါပြီနော်ကျကပရိုနီခါမနေ့ကျမပြေဆုံးမယ်တာတာတာမနေ့ကျမပြေဆုံးမယ်တာ စစ်ဆွလိုက်ပါအောင်နဲ့တတတတာ